ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕಿರಣ್ ಬರ್ತೂರ್ ಅಂತ one of the co founder for Dreams Media thank you very much guys ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ and definitely I would like to thank my partner Prabhakar Rayappa to unfortunately is not your today but still I thank you too and I would like to thank my organising theme ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನನ್ನ organising team Usha Jayaram obviously my wife Veena Kiran and uh, Naveen Kumar Aravind Shilpa Desai ಅವರು ಶಿವ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ I am sorry and next comes ನನ್ನ sponsors Well, uh, well, and illandidre, definitely I wouldn't have uh, pulled uh, this uh, very big event. Nananathkinta Navella Serkondo, definitely you would not believe how much it costed for this event. It costed like massive. It's like massive. So, thank you so much to my organizers who've been really being a great support to me. Support to Dreams Media, to be very honest. I would like to really thank our. Sponsors Lakshmi Kaigo Ravi Kaigo and doctor Shobha Rajanna Harish Rao ಅವರು ರಾಮ್ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ರಾಮಪ್ರಿಯನ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಬಿಟ್ಟನ ಗೊತ್ತೇ ಓ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ದಾಂತೆ ಸೊ ಬನ್ನಂಜರಾಜೆ ಅಂತ ಅವರು ರೌಡಿಯವರು So, and he himself and Maya Bazaar, sorry, forgot to mention, Maya Bazaar restaurant, Nama Nihar. Uh, thank you guys. And uh, definitely guys, this costed really, really massive, but still, uh, thank you so much. And definitely one more person I would like to take up uh, name in the timely, Chandan. ನಮ್ಮ Chandan is been called a WhatsApp king ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ he runs around three thousand five hundred WhatsApp group in Canada Chandan three thousand five hundred WhatsApp group is the admin and is an I T consultant to imagine he replies every single message in that group the moment you post but still he, he was instrumental in booking seven tables around 70 people he bought in today Thank you so much Chandan. Thanks a lot, brother thank you and I would like to to all my dear friends ನಮ್ಮ ಮಧು ಗೌಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ thank you brother for being your and Mysuru studios Karthik Gowda ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ thank you I would like to personally thank my dear friends Varun Arvind and Niranjan and uh, who and all, Sandy and sorry um, ಯಾರು uh, ಹೆಸರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗೌಡ ಅವರು ಶರ್ವಾಣಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಹನಾ ಅವರು thank you thank you all ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ that is for sure we will bring in more and more uh, entertainment in the future. For sure, trust me, we will do it. Here, we are not doing it for commercial, no commercial. Idella to keep you all guys entertained. And definitely thank you all ಯಾರು ಹೆಸರಾರ್ದ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ and I would like to thank you everybody ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕ್ಯಾನಡಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು thank you and still the show is still on ನಾವಿನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ so we still in twenty twenty two wishing you all a very very happy new year in advance and one lady I would definitely want mention is she's been called ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ rock star obviously will all be knowing about her none other than ನಮ್ಮ Usha Jayaram I have no words to explain ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ but still I want to say today if this event is successful trust me guys ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು organising team they have done the best and ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ Usha Jayaram spearheaded like trust me guys I have no words I know it how she did it ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ it is big ground of applause to the organising team headed by Usha Jayaram thank you guys thank you Usha take a And uh, the man over there, Chetan. Thank you.